Hello guys. Oh. blood. Ah! Double kill, triple kill. kill. सारे तो अभी हम कांडी बने हुए हैं आगे क्या करते हैं तो अभी हम स्टेप लेंगे कॉलेज में और इसका हम अच्छा हमला करेंगे बार ट्राई करेंगे कि हम तो अच्छे शॉर्ट रेंज बन लें तो जो कि हमें फंक्शन मिल सकती है उनको चला सकते हैं और अभी Kill. तगड़ी बंदूक लेनी पड़ेगी उसके अस्त्र तो लेंगे Kill. तो इस बार भी हम एलिमिनेट हो चुके हैं देखते हैं ये देखिए गाइस और अभी तक हम जिंदा हैं तो इसमें कोई वो नहीं है और बार मैच पॉइंट आ चुका है तो इस बार हमें खुद सपोर्ट लेनी पड़ेगी मैच पॉइंट इस बार हम इस इस बार कोई हमला करेंगे लड्डू की कमी नहीं है मैच पॉइंट और चमकांडी है शायद भूया कर रहा था सामने वालों का सेल्फ रिवाइव रखना चाहिए था गाइस यार ये दो बंदे जैसे अच्छा वो सामने वाला है तो उसे एक्सपेक्टेट करते एक बार डबल किल गाइस तो ट्रिपल किल हाथ बट जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस मेरी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है ऐसे हम रैंक मैच कर रहे हैं देखते हैं देखिए रैंक तो घटी है गाइस ये चमकांडी लोग थे देखिए मैंने दस किल करे हैं और ये डैमेज गया है चार हज़ार आठ सौ अस्सी का और हमें फॉलो कर लीजिए अगर आपको हमारा चैनल